Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. सिर कहा क्या क्या नए से मौला ने पुकारा क्या शान है उसकी क्या शान है उसकी कि जो मील कभी है वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है